Hi, uh, welcome back to my channel, uh, Luis Asuncion Vlogs. So, uh, another uh, uh, topic na naman pag-uusapan natin uh, sa ating uh, devotion uh, playlist. So, so, ano ba ang magiging topic natin ngayon? So, uh, ito ay patungkol sa uh, pagpapasalamat natin sa, sa Diyos. So, uh, pero bago ang lahat natin na uh, i-discuss ito, uh, baka hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa uh, vlog na to uh, feel free to subscribe uh, click the subscribe button below and hit the notification bell uh, para maging updated ka sa ating mga bagong ipopost so uh, mas pakishare na rin sa ibang mga kaibigan natin lalo na sa mga uh, nangangailangan ng uh, uh, panalangin at um, uh, uh, kakulangan ng pag-asa sa sarili okay so um, let's start so sabi ko nga kanina ang topic natin ay tungkol sa pagpapasalamat sa, sa Diyos so ano ba ang ano natin um, paano ba natin sisimulan ito kaya lang um, imagine mo na lang pagkagising mo sa umaga uh, <coughs> pagka, pagkain mo sa buong araw So may meron kang malakas sa pangangatawan, healthy body na. Sabi, mga kaibigan laging nandyan, magandang tanawin, so nasa, nasa malu maluwag kabukirin, ganyan. And then, uh, yun, binanggit ko kanina yung kalakasan ng katawan. Tapos may, uh, may kakayahan kang ano, makapag-aral. So, inspiration na galing sa uh, iyong mga magulang, inspiration sa iyong minamahal. So, uh, at na di kayang ibigay sa uh, ah, makaptan ng ibang tao pero ikaw meron so yun, isang halimbawa na lang yan ng ano, dapat mong magpasalamat sa Panginoon araw-araw ng buhay mo okay so kung hindi man lahat yun ay nararanasan mo magpasalamat ka ba din yung iba nga nasa kalagitnaan pa lang ng panaginip eh wala na, patay na hindi na nagising samantalang ikaw ito nanonood ka sa video ko ah, nagising ka pa so isang pasalag palang salamat na yun ah, may pag, pagkakataon bago mo habang pinaparod mo to eh kandidilat lang na yung mga mata nagpupunas ka pa lang ng muta mo hmm. isang pagpapasalamat na yun at nagising ka pa so nabanggit ko nga sa isang uh, anak ko ah, devotion ko ah, yung previous uh, devotion na ano eh magpasalamat ka pagkagising mo sa uh, kagaya ng isang halimbawa dito sa uh, first, Thessalonians 5.18 uh, ah, give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus so ulitin ko uh, first Thessalonians 5.18 give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus So, sabi nga eh, sa lahat ng pagkakataon, uh, hindi ko sinasabing uh, kapag uh, gusto mo lang uh, o kapag na-feel mo lang na talagang lubos kang pinagpapala, eh, doon ka lang magpapasalamat sa Diyos. Kailangan mo sanay yung sarili mo na magpasalamat lagi sa Diyos. Mapa, uh, okay man ito o hindi, na dumating sa buhay mo. Halimbawa, may dumating kang uh, gandang biyaya nagkaroon ka ng uh, magandang kotse uh, pagpasalamat mo yun pasalamat sa Diyos tapos kung nagkaroon ka man ng uh, maraming may problema ipagpasalamat mo pa rin sa Diyos dahil hindi na ibigay ng Diyos yung problema na yan na hindi mo kayang uh, ah, lagpasan so uh, yung sabi ko nga kanina blessings eh, yun thank you Lord ganyan uh, so uh, kapag uh, nagkaroon ka ng problema sa uh, isang kunyari eh uh, nawalan ka ng uh, isang daan eh magpasalamat ka pa rin bakit? eh yung makakapulot ng isang daan na yun malay mo mas kailangan niya yung pera na yun so yun yun ang ganun kasimple na pagpapasalamat ugali kasi madalas sa ating mga lana tayo sa mga Pinoy uh, ah, ugali talaga natin na kapag dumadating sa kanila uh, saka na may magandang biyaya saka lang marunong pasalamat sa Diyos minsan nga kahit ang ganda ng araw mo o ayos na nangyayari sa iyo hindi mo pa rin maalala, naalala ang Diyos no? Uh, minsan na aminado ako no, nangyayari sa akin yan uh, kapag naman masama o puro hindi mo gusto yung mga bagay na dumarating sa'yo uh, galit galit ka laging uh, kanino uh, ah, kasi nung makasalubong mo galit ka ganyan uh, madalas pa nga pagka matindi na talaga problema mo sasabihin pa uh, Diyos ko ba't ganito ang ginagawa mo sa akin laki ng problema na sa akin lagi sinisisi mo pa yung Diyos so ganyan tayo eh, di ba uh, pag uh, ayaw natin na nangyayari hindi mo inaasa na mangyayari sa iyo alburuto yun usok uh, ah, umuusok yung tenga natin sa galit uh, para tayong mga ano eh, yung sumo wrestler o kaya yung mga ano mga yung wrestler mismo ng galit na galit uh, parang ano eh boxing eh na uh, kumbaga sa eye of the tiger talaga na ano so um, ang point nito ay eh, itong uh, vlog na to bakit hindi mo lang ipagpasalamat na may nangyayari sa buhay mo wala ka bang uh, kagaya ng wala ka bang bagong damit imagine mo na lang okay lang na ano eh uh, <coughs> wala kang bagong damit kaysa naman yung iba hindi makapagsuot ng maayos na damit yung iba makita mo sa lansangan, gulay-gulanit yung damit. Ikaw kahit pa paano maayos yung damit mo. So ako ito, luma na itong damit na to pero may naisusot ako. So nagpapasalamat na ako dito sa damit na to. Uh, isa pang eh yung uh, ayaw mo ng ulam. Kasi hindi mo type. Uh, pangit ang lasa, ganyan. So, isipin mo na lang, yung iba walang makain. Nagtsatsaga sa tuyo. Ayun ang pinakamaganda nila pagkain. Minsan, nagtsatsaga sa tuyo at saka mantika. Pero ikaw, kinakain ka. Papasalamat mo na lang yan. So sa mga nag-aaral, mahirap ba yung exam? Eh, o masyado kumaga lagi pag ang pasok? yung iba nga eh, eh pagpasalamat mo yun kaya uh, nakakapasok ka pero ngayon may problem tayo na uh, online classes na ganyan uh, salamat mo na lang na meron kang ganun na nakapag-aaral ka yung iba kahit gusto nila mag-aral hindi sila napagbibigyan bakit? wala silang pang gastos wala silang pang load sa internet o kung ano naman may mga libre yung pag-aaral kasi public school wala naman silang chance para makapag-aaral kasi walang oras kaya kailangan nila pabayad so uh, isa pang halimbawa dapat may pagpasalamat uh, maliit ba yung kwarto mo yung bahay mo gusto mo malaman siya ng bahay mo salamat ka na lang dun kasi ang daming pamilya dyan na walang matirahan at walang matulugan dalas sa nasa lansangan so sa, naalala ko tuloy yung uh, kanta ni Don Moen yung ah, ano um, ba yun uh, thankful ba uh, nakalimutan exactong title niya eh pero sabi nga ito ay patungo sa tungkol sa so be thankful uh, ah, ating mga kaibigan so la, uh, lagi kang tunin sa writer's side ng uh, buhay at hindi yung uh, madilim hayaan mong yung kaliwanagan ng Diyos ang pagbigay ilaw sa mga so imagine may, may inaalala lang ako eh yung familiar kayo sa isang malaking bilog uh, ah, kulay puti tapos merong isang maliit na tuldok sa gitna ang napapansin natin yung problema natin na maliit yung tuldok na yun hindi natin nakikita yung mas malaking liwanag mas malaking bilog na ayun yung biyaya na kailangan ibigay, sa atin ng Diyos na pinagpapasalamat natin ang nakikita natin ay yung tuldok so uh, madami ng hiniling yung uh, ah, Diyos na uh, ah, hiniling natin kay uh, Jesus na hindi na niya binibigay mas madami naman siyang binigay sa iyo na hindi mo hinihingi so sabi nga daw sa Psalm ah, chapter 107 verse 1 oh give thanks to the Lord for He is good for His steadfast love endures forever so ulitin ko so Psalm 107 verse 1 oh give thanks to the Lord for He is good for His steadfast love endures forever So, to wrap this up, kung hindi ka marunong magpasalamat sa mga maliliit na bagay, paano niya pa ipagkakalob sa iyo ang malalaki at kahanga-hangang bagay. So, don't expect na ibibigay sa iyo ng Diyos yung malaking bagay na lagi mong pinagdadasal na gusto mong magkaroon ng malaking bahay, gusto mo magkaroon ng maraming pera pero yung simpleng meron ka ngayon meron ng damit meron kang sapatos meron kang chinelas meron kang kapirasong pagkain na isinusubo nakakain ka ng tatlong beses ang araw hindi mo nagpapasalamat yun mag-antay uh, hindi mo alam huwag ka nang expect na mabigay sa iyo malaking bagay kasi simpleng maliit na bagay hindi mo kaya pasalamat so sabi nga ng uh, kumbaga ipangako sa atin ng Diyos bibigay niya naman yung malaking bagay na hinihiling mo magpantay ka lang kailan kailan or di ba kung naalala niyo yung last devotion ko yes or wait no kaya uh, meron pang mas maganda na ibibigay para sa iyo so hanggang dito na lamang ating uh, topic for today so uh, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating uh, uh, channel na to <coughs> feel free to subscribe uh, by clicking the subscribe button below and hit the notification bell para mag-update tayo sa mga susunod na video So, hanggang sa muli, stay safe always. God bless you.